Parashat Vezota Berachá, última Parashat la Torá que en el propio día de Simchat Torá. Terminamos, Baruch Hashem nos dio oportunidad de, transmitir mensajes durante todo ese ciclo de Parshiot desde Bereshit y ahora estamos concluyendo más un Baruch Hashem. Y nos vamos a en esa Parashat dos partes. para ele e para ela, como durante toda a maioria do ano a gente fez. O Pasuk diz, nas brachot de Moshe Rabbeinu, e todo mundo sabe, Prashat Bezerachá, Brachá, Moshe Rabbeinu se despede do povo, abençoando eles, desde o começo até o fim, tem só bênçãos. Bezota Brachá, assim, inclusive a Prashat se chama Brachá. Bezota Brachá, Sher brach Moshe, o grande líder de Am Israel, o maior líder de todos os tempos, se despede de Am Israel, y Eli se despide con apenas con Brajot. Nos vamos a pegar una las tantas. Pasuk dice, Semach Zebulun Betzeteja Veisahar Beaoleja. Contente-se Zebulun na sua saída y Isahar na su tenda, Traducción literal, o que significa y he conocido que tiene una sociedad aquí entre Zebulun y Isahar. Zebulun sustentaba a Isahar para que pudiese estudiar Torá Y eso daba garantía para Isajar que mesmo na saída, falamos sobre isso algunas veces na saída para seu trabalho, na, via, na, saída, na saída de viagem, na viagem para seu trabalho, ya ele está feliz que vai ter sucesso nos negócios. Por quê? Porque o oh, Aleja. Porque Isajar está estudando a Torá. E o mérito da Torá dele sustenta aí esta famosa sociedade entre Zbulun e Isajar y conta a historia que da época dos Geonim. A época dos Geonim antecede a época dos Rishonim. e é posterior à época de Rabbanan Seburae. Bom, então a época dos Gonim tinha um Gaon chamado, um grande Hacham, chamado Rav Saadia Gaon. Na época dos Gonim eles estavam em Babel, e quando Rav Saadia Gaon pretendeu, foi chamado de Mitzrayim para abrir uma yeshiva em Sura, que era uma yeshiva em Babel, então ele mandou cartas para todos os lugares onde tinha Yudim para ajudarem na construção da yeshiva. Muito bom. Tinha um dos grandes milionários no Egito na época do Rav Saadia Gaon, que ele quis doar, mas até ele ele queria, ele queria comprar o Arona Kodesh. O Arona Kodesh, a arca sagrada, o armário onde ficam as torot E eh, que muitas vezes quando as pessoas querem doar, sempre querem um nome no Arona Kodesh. Eh, a primeira peça que é vendida quando você quer fazer uma construção de uma sinagoga nova, e aqui no caso era uma yeshiva da Rav Gaon, e ele chegou atrasado. Quando ele veio para... Então ele chegou do Rav Sadia Gaon e disse... Já está, o Arona Kodesh foi comprado. Eu queria comprar o Arona Kodesh. Presta atenção à resposta do Rav Sadia Gaon e esta mensagem que nós queremos transmitir aqui hoje. Ele disse para ele, saiba, meu filho, que nós temos Torah Shebichtav e Torá Shebal Pé. Torá Shebichtav, a Torá escrita, fica no Arona Kodesh. Está guardado no armário. A Torá Shebal Pé, a Torá oral, que é ela, que é transmitida de geração em geração oralmente. Saiba que o lugar onde o aluno da Yeshiva estuda Ahí es o Arona El banco que ele es Arona A columna donde ele fica en em p é o Arona O estender que apoya un libro es o Arona Toda a yeshiva é Arona Kodesh. Cuando hay un um lugar que se transmite Torá orao, entonces todo es sagrado como si fuese o Arona Por qué? Porque aparte de Torá de esta forma que se estudia y e se transmite, Então disse Rapsada, não tem que ficar preocupado. Se você não conseguiu <laughs> doar uma coisa, deixe para trás. Pode doar qualquer coisa, que tudo, tudo aqui é Arona Kodesh. Mensagem importante, resposta forte da Rapsada Agão para este homem, e que nos ensina o seguinte, muitas vezes as pessoas eh, eles acham que vamos doar Issachar Zebulun, Issachar Zebulun, Issachar Zebulun, não sabem que qualquer item numa yeshiva é, é Arona Imagina, a pessoa dá alimentação para uma yeshiva, por exemplo, ele dá alimentação para uma yeshiva. Então a diferença é que o Arona onde está guardada a Torá, por mais importância que tenha, não precisa consumo, está guardada aí já está. Mas o Arona que são as pessoas estudando, precisam, são pessoas e precisam se alimentar. Então, Esto aquí es eh, cómo era una cosa con la de Agón. Mensaje importante. Y nos vamos a pasar para la segunda parte. inicio de la Perashá, cuando Moshe Rabbeinu comienza y fala ¿eh? que Hashem ofreció a Torá para los otros pueblos y los otros pueblos no querían. Y Torá dice así, Torá tziva lanu Moshe Morashá, Kilat no versículo 33, versículo 4, capítulo 33, versículo 4. Este versículo, Torah Tzivá Lanu Moshe, a Torah nos ordenó Moshe, nos transmitió Moshe, Morasha heranza para la comunidad de, de Esa es la traducción literal de este versículo. Y mucho fue dito sobre este marico, mas aquí, un detalle interesante... Eu acho que está ligado mais com o público feminino. Hachamim dizem em Masechet Sukkah o seguinte, está no Rabanan. Sukkah Membet 42. A katana yodea ledaber. Um menor que começa a falar, um neném começou a falar. Aviv melamdou Torah. A primeira coisa que você tem que ensinar para uma criança sim, que começa a falar, aliás, isso é uma, uma dica, e não é só uma dica, é uma conduta correta, Y así tiene que ser. Cuando la crianza comienza a hablar, si no comienza a hablar eh, lúa, lua, sol, no. Primera cosa que usted ensina para su hijo, Maihi, ¿qué Torah que Torá ensina para un menor que comienza a hablar? Dice Akmará este versículo. Torá, Tzivá, Lanu, Moshe, morasha, Keilat, Yaakov. ¿Y por qué este versículo? Dice un libro, Tosefet Berachá. ¿Por qué este versículo? ¿Sí? ¿Por qué no tem otros versículos? Por ejemplo, Vezota, Torah, Shersam, Moshe, Ifne, Bene Israel. ¿Por qué justamente este? E explica o seguinte, que de qualquer outro versículo, você poderia dizer que se trata de gente adulta. A pessoa consegue estudar a Torá quando tem uma certa idade, então você ensina a Torá. Mas um neném que começou a falar, que obrigação de estudar a Torá diz? Por eso nos traemos este versículo. Morashá. Morashá significa heranza. Heranza no faz diferencia. Cuando un pai fallece, por ejemplo, y deja una heranza, si tiene dos hermanos, mesmo un recién nacido y otro adulto, los dos van a recibir por igual. Es filio. Heranza independiente del intelecto de persona. Él y recibe la heranza. No importa si tiene capacidad no. Él él recibe la heranza. Y esto que a nos queda, A Torá es e por isso se frisa justamente este pasuk. E isso acho que é um dever mais das mais apesar que está escrito na Gemara que o pai ensina a Torá, mas as mães que estão com a criança, ensinar para eles Torá, Tziva, Lanu, Moshe, é um pasuk junto com o pasuk Shema Israel, que é dito antes de dormir, que a criança deve aprender, seja menino ou seja menina. E isto é muito importante, Y aquí está a dica de justamente este paso que está en esta perashá, Vezota Berajá. Shabbat Shalom a todos.